la main voix Statia tia comme si c'était côté de Jam Carité. Batacon qui te voulu montrer tes tailles, bat toute Pepsi pepsité m'aurait égadé. Et cœur elle faire au mal. m'a mal, mais c'est pour ça mon cas de goutte. Moka Dubut, et c'est pour ça m'a et eh Bamoun ben, qui j'ai passé. Ma prié eh Bamoun ben, qui j'ai passé, parce qu'un nion tient. Et puisque maintenant qu'il ele moi moi être qu'un Même si mon mal. Si persévérance t'a là, m'en qu'il t'y vient un jadé à cœur, moi. ちょっと待って。